I honestly don't even know what to say right now. I'm kind of uh, overcome with emotion. My arm hurts really bad. My head hurts. I'm kind of in a daze. Uh, I, am just, I can't even describe to you how happy I am, describe or. Uh, just how happy I am that I won the first match in this tournament. Uh, this means the world to me. I don't know what else to say. Uh, I'm going to go back, have some water, rest, and because there's a long way to go in this tournament. Kushida was just the first, but he damn sure isn't the last. Ah, <sighs> 勝てないっすね、開幕戦。ああ、ああ、勝てない。とにかく勝てない。ああ、ああ。 はあ、はあ、まあいっぱい、はあ、大きな一杯、はあ、ただ、はあ、俺が優勝した時も、はあ、いっぱいじゃ済むんでないから、はあ、まだ巻き返せますねこれね、はあ、うんうんうん、はあ、公式戦の枠じゃ、はあはあ、語り 尽くせないものがあ僕と整備にはあってああそういうものを考えてたらねもうこれはスーパージュニアなんで足元あ当然スコアルの警戒して戦ったんですけど一つもしかしたら優勝への 道筋夢は、はあはあ、少し遠のいたかもしれないけど、はあ、違う夢が近づいてきました、はあ、あもう8年前じゃ考えられない、この場所このリングでこのスーパージュニアで、クリス・セイビンと戦うことができるなんて、はあ、こうやってクリス・セイビンを語れるのも、はあ、このスーパージュニアの中で、はあ、櫛田だけでしょう はあ、開幕戦とにかく未知数すぎて、はあはあ、まあ、苦手な半分、はあ、楽しかったですけどね、はあ、はあ、そうも言ってられない、はあ、途中であの守備のフィニッシュは出そうとしませんでしたはいはいまあそういうのはね長くプロレスをやっていると、はあ、そういうところも くすぐりたくなるっていうか、はい、まあ僕も新日本ジュニアで最前線で戦ってきて、はあ、僕が入る前モータースティマシンガンズとアポロ55で新日本ジュニアが変わったと、はあ、いうレスラー関係者もいる中でそれぐらい強い刺激をこのリングに与えた1人だと思いますんで、はあはあ、ただそれと 今の石、ぶつかって負けましたけど、2連覇俺は、絶対諦めないです絶対諦めない